Dawać flintę КПР przeciwpancerną! написал. Оу, а, оу, танк хуячит по нам сразу. Szkopskie sukinsyny! Pieprzeni faszyści! Вот танк приехал сюда, на меня. Блять, да. Закидываю. Блять. Епша, они фашисты. Там прям на- перед тобой стоят. Отлично. Просто замечательно. Да. да что ты будешь делать? Вы издеваетесь, что ли? Ну, поляк, ну что такое? Палатка. Маня. Не успел. Я только успел на ВВП переключиться. Да я все понял. Спасибо. Ух ты! На мосту еще один, на мосту еще один человек. Перезаряжаюсь. еще один слева тут прям близко. <laughs> Ой-ой-ой, там в самом низу есть Боже, это делать. А, красавчик. Не попал. Бил его? Нет. Он не да. Нет! Ай! Ай! Отлично. <laughs> Погоди, ты его убил? Нет, ты его убил. Один на правую сторону тоже, ой, на левую сторону перебежал с моста. Что, что за Давай, режь, режь, режь. <laughs> Давай, Блин, сам. Блин, я сорвался. <laughs> Там двое, там двое. Ты пока еще жив вроде. Как я выжил, столько сорвался, не понимаю. Как, как и Андрю. Вот скавите. До сих пор не попал. Гранат! Что за бред происходит? Эй, просто... Че граната? Осторожней. Откуда они? Церкви около алтаря. По Просто заебал. Вот этот. Чувак. Сейчас прям посылал с него, блядь. Нет, слушай, фронтовик, он просто очень прикольно играет, и у меня иногда с него начинает бомбить. А, а Слева на, на Да, да, да, да, вижу, на юго-востоке. О, э, э, так, так, ты видел, да, как через... попал-то? Через мост да, и да, да. Осколки, да. Передержать. Э, не в того что стрелять. Пуля, хочешь пулемет? А? Держи. Мне не нахуй не нужен. М. Ну. Меня под трассером быстро вычисляют, и чё? Я тебя услышал. У церкви есть кто-то из наших? Блять, от пидора убил чего. Вон, вон, вон, вон, лежит. Нету, нету, нету, нету. Я его ранил. Я все проебал. Я не ранил. Точнее, лежит где? Зачем? Справа, там где вы. Слева идет. Блять. Я быстренько Ух ты, я моя граната случайно отскочила, случайно отскочила, прикинь, и она убила как раз того, куда кого. Тихо, Коля, потом похватаешь. Пиздец. мы бы нам сюда. И так уже берем, в принципе. А, все-таки не случится. Можно идти на следующую точку. На крыше есть. Личность. Нифига себе. Сейчас ты будет. Вообще докинул, слышу отсюда. Так, понятно, они все там в здании сидят. Если не пират, то прикрыл. Ну. Тем более это был Йоко. Спасибо, Особенно мне за тебя. На лестнице, чувак. Можете его спину забить сейчас, если вы можете подойти. Так, давайте отпиздюрим этого фронтовика, потому что он у нас на точке на втором этаже стоит. Неплохо. Быстро проскакиваем, проскакиваем, проскакиваем. Дальше, в том направлении. Заводчик и слева. Понятно. Давай, обойду сейчас. А, ты уже все? Нет. Две гранаты ушло дымовых. Ждите. Спасибо. Йо. Ба, хорошо. А его не убил почему? А он и меня убил. Просто шикарно. Команда работала на высшем уровне. Сейчас дымы поставлю, погоди. Сука, я уже на, на сюда, Я так э, желаю этого поляка зарезать просто. Это получи... получается, что нам будет спину стрелять. Там на втором этаже ты же ну, задавился об этом как раз. Плохо. Фронтовик, красавчик. Фронтовик, <laughs> спасибо. Такой полезный, да, было просто вообще супер. Ну вообще очень <laughs> полезно сработал. Блять, фронтовик заебал, где он там со спины? Хуй его знает. Крысец. Фронтовик готов. Сейчас я почищу. Блять, уже захватил. Скай, проси. Это лучше. ты! <laughs> Получается, что Скай помер зазря. Ну как же зазря, ну хотя бы отвлекал. Блять, юка. Граната пошла. Зарезанная. Да ну, сколько же у тебя их? Лол. <laughs> Куда они время там взялись? Че церковь захвачена уже? О, ну, да, блин, чуть не зарезал. Уже я опять. Сейчас я опять отобью. Около машина. Слева. На нахуй. Да, да. О, граната. Good game. Андрюшка, Андрюшка, сейчас мы возьмем. Крой спину. Хорошо. Граната прилетела, блядь. Что-то скачало, по-моему. Не знаю, что ты это в ролик внесешь. Блять, ну гогот мой, блядь. Андрюха, он в окно смотрит. Подглядываю. <laughs> Да, блядь, ну мой был. Вот, <laughs> ты был. Блядь, всё, сори. <laughs> Я видел, они бежали с одной стороны, блядь, я... А, я за ним бежал, я тебя А я не понял, что ты за ним бежал, блядь.